Hei, astăzi vreau să-ți improvizez despre a controla. Uh, se aude un zgomot așa de, nu știu ce, de, de ce mașinărie. Uh, îmi pare bine că fac aceste videouri, încă o dată spun, pentru că nu mai vreau să controlez totul. Știi, înainte mi-era frică să fiu filmată, dacă nu arăt suficient de bine, uh, dacă nu sunt suficient de tânără, suficient de frumoasă, dacă par proastă, dacă Știi, toate lucrurile astea cred că din dorința de a fi perfect și mă, mă țineau foarte mult și mă bucur foarte tare că, că nu mai controlez totul și că îmi dau voie să, să mă filmez și să... Câteodată poate chiar spun prostii, dar eu le numesc improvizații. Dacă deții controlul într-o, într-o chestie în viața ta, aș vrea să te întreb cum reușești să fii atât de genial să deții controlul. Pentru că la fel poți să faci calea întoarsă către a te relaxa. Căci pentru mine a controla este a mă stresa. Știi? Și dacă te uiți la tine cât de bine faci un lucru, cât de negativ ar fi lucrul ăla, înseamnă că poți să înveți să îl faci și pozitiv și, și bine, știi? Ceau! Uh, pentru tine ce înseamnă a controla? Pa, pa!